外の中フロー宇宙の片隅であったそれ片付けはね散らかってウェブラスピからクリなし私なりたしなみ10年の3の歌詞書き未だに線のひらめき中の見返り割り合わね発想にンが間に合わね並べる5ゴ5択のドラ角と目ースト バス家業あんたから見る落差誰であってシンガーソングライター書き溜めた詩はソングライター音楽をう。現次元のあたきょと納得で葛藤逆境にもう破境寸前で今日も朝からかけまた絡まった結果独特なることうんシェイク困くよりのフルワスケシェイク定めか何か逃げ出す名前シェイクビッツァを多分エンベッドルームデイシェイクワンツーシェイク ゼロから一チェックありないワイで空目をチェックは今日も眠らせないチェックワンツーチェックワンツー逆さまにしたってもう落ちるものはない肩書きを拾ったってどうせ俺のものじゃないそれが 人は人をラッパー普通に生きたつもりがいつの間にかこうなった判断はあんたに任せるがこれは俺の住まい世界ならば帰るだろ絶え間なく湧くことがこの部屋からあんたら根元まで届くか放課かとかより音楽かどうか自分をどう闘そうかどう競争さあいつらの共存予防でメロシェ嫌気がさす枠に怒るヘッキケ傷に目そらさず気づき目覚ます気づき上げたもの一度壊す成功は失敗の三連栄光 は挫折のゴラス一つのゴラスチェックが巻くように o ーフルラスケルチェック定めか何か逃げ出す名前チェックいつでもダ o ルエンベッドルームデ n チェック c h e c チェック two c チェック鼻からないならゼロから1チェック成り下がるなりワイで空目をチェック確信は今日も眠らせないチェック c h e c チェック two yeah It's all double from MCF, yeah Where's bedroom, take a check it out